Kennen Sie das auch? Sie stehen jeden Tag auf, kurz bevor die Sonne untergeht. Sie kennen jede Kneipe der Stadt. Und noch viel schlimmer, jede Kneipe kennt Sie. Sie haben alle möglichen Serien schon mehrmals gesehen. Und bei WoW sind Sie schon auf dem höchsten Level. Und es fehlen Ihnen die Quests aus. Sie haben Angst vor Hautkrebs, weil Sie zu viel in der Sonne liegen. Sie haben am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig. Sie sind ständig betrunken. Sie haben Fußpilz. Dann haben wir jetzt die Lösung für Sie. Holen Sie sich jetzt Arbeit. Arbeit! Arbeit macht Frühaufstehen wieder relevant. Arbeit! Durch Arbeit wird Ihre Freizeit wertvoller. Arbeit! Arbeit verlagert Ihre Kneipenbesuche auf das Wochenende. Arbeit! Durch Arbeit können Sie die Wertschätzung von anderen Menschen erfahren. Was machst denn du hier? Das haben wir schon schneller gesehen, Junge! Meine Oma arbeitet auch schneller als du! Und selber andere Menschen wertschätzen. seid ihr drüben, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Arbeit! Arbeit verringert das Hautkrebsrisiko. Achtung, geht nicht für Arbeit und Freien. Arbeit! Dank Arbeit haben Sie selbst bei WoW neue Herausforderungen. Was? Schon wieder ein Update? Alter! Die anderen haben doch schon wieder ewig lang gezockt. Wie soll ich denn da... Oh. Scheiße. Arbeit! Arbeit verleiht ihm das Gefühl, überhaupt irgendetwas zu tun. Holen Sie sich jetzt Arbeit und Sie bekommen kostenlos dazu nette Kollegen, Festeinkommen, gesellschaftliche Akzeptanz, Lohnsteuerpflicht, Menschen, die Ihnen übergeordnet sind, Freude aufs Wochenende und Feierabend. Arbeit jetzt auch bei Ihnen. Arbeit? Nee. <laughs>